Salve, salve, rapaziada. Nós salve. somos a Banda Naia de Floripa. Eu. Temos quase um ano de estrada isso aí. Isso aí. E com esse concurso da Vans aí, a gente se identificou com o nosso estilo de som, o skate, surf, o rock, rock, rock and roll, né? rock and roll. E nada mais justo do que enviar para vocês aí os Muitos músicas próprias, massa, né? Ficaram com... muito amor, cara, muita né? dedicação. Tem a cara, tem a cara, tem a cara da Vans. Não adianta, tem a cara. Exatamente. E se vocês não gostarem, <laughs> Floripa vai ficar muito a triste. A referência é total skateboard, né? É, Essa aí. é a moral do negócio. Mas vai ser, vai ser massa. Espero que vocês gostem. E a banda Nai, assim, tá esperando muito por, esse, por essa aprovação aí. E é isso aí. Valeu. Valeu. Valeu. É nóis. Nós.